kyoyinaokolakimu ebinyiga bingi nayekyoyina okukola ekisinga okuba ekyamaanyi kulemerako buli kadde okubeera nti okwasaganya ensonga zonna zonna zonna zonna zonna zonna puroguramu nkyakaka batuse omali ku mpewo za tv okubeera tukutusako buli kimu ekyakaka manya katumba fred perinawo okubeera nti okukwasaganya yonna paka tekinaggwera mu ngeri zonna nabagaa puroguramu eno tonda baletera abantu abakoze ebintu ebirungi mu mbeera zonna naye ng'abantu abo abamu temukyabalaba muntu atuuka n'abeerayo nga bamumanyi n'okufa yafa mungeri yemu obendala kitugenda okubakolera kimu oba musambi wa mupiira nga mukyamula tugenda kumuleeta munabya obufuzi nga yabula obulu olwokuwa nabula tugenda kumuleeta muna bizinesi nga mumanyi nti ah gwetwali tulina mu kitundu nga yatukolera obumaaso nga yabula tugenda kuba tumubaleetera mu mbeera zonna zonna zonna zonna olwa bebyobufuzi ababibaddemu nebatuka akaseera ne babulira ddala nga nayewebuuza yafa oba akyaliyo omuku omu tugenda kuleeta kubaleeta tubeere nga batunyonyola ate babadde ku biki bwe baava mu bintu bye mwalimu babamanyiddemu ate badda mu biki akadde kano bagezaako okwasaganya biriwa bakyabirowoozaako bye baalimu oba baabivaako bakyagenda mumaaso nabyo gyebadda oba babiviirako ddala mumbeera sona tyolina okukola kimu kusigala ku mukutu tubenga tugutusako buli kimu ekitaka okuba nti kyetaagisa mu ngeri zonna zonna zonna zonna zonna zonna fe tuli beetegefu okuwa kyobulira nti weetaaga mu kino naawe waliyo omuntu oga a ah, gundi yabula oba gundi yabulirawo omusajja yali akola bino bbinde yasinga osiika amandaazi kuno yatubulako tetukyamanyi waali naye kati muyinza kubanga mujawa tujja kubapepeta omu kwomu bira tubabatuusaako beerenga mumanya nti abantu bamwe bakyaliyo n'abaafa tulirwedde okubagamba nti gundi yafa yasangu tetukyamulaba kyeswa tetukyamulaba yafa bwe kiba kisoboka n'amalaalo tugabawe nga galiko n'ebifaananyi byayo nti oyo yafa mbadde mumbuuza naye yatuva ku ki yatuva ku maaso mwe bali tulaba mwenna gye musuzamu tuli begwanga ebyenjawulo n'ensi yonna okutwayizaamu okubeera nga mutulaba akadde kano era olunaku olwaleero mu mbeera zonna tulese munabyamizannyo si byewomupiira otwaliza awamu munabyamizannyo emusajja munnakatemba twagenda kugezaako bera nti atumenyeramu abaddewa mbadde mumwebuuzaawo mulaba ngaeri emabega ngaakikwasaganya sajja beno neeri neeri akadeka naabaddewa ntuuza suubi yalagawa simanyi yaddawa simanyi yalagawa tumunonyeza ne tumugwako eno <laughs> ensi eno <laughs> kamwoyo mpola mpola abeere ngaatunyonyolamu abadde wanamu abawagizi be era bamwagala mumanye nti kituufu kiri nti akyaliyo akyali ku mulamwa oba takyali ku mulamwa akyakwasaganya kiriwa oba takyakwasaganya agenda kubeera ngaatubuulira mpola mpola mpola kankole bwe nti tubeere nga tugenda maaso naye suubi godoni Okay, mkwema sawe mazaka ni kanatuwa machunga chungube cha gabi ya telecho mtawana Enga wemba gambi, unakuruwa lero E tulinde e, mwana mlezi e, generali Unawewe mumu ite vitiwa wendawe mwamu tikira Mumbira zona nga ingi de industry Ya haba mumu tuli okutuwa izamu e, ya art Mungiri zona Bada mumbu za suvi, Gordon Scott Ojitekira, of Uganda mm. amanyago ge manyiko ajja tubulira gasingawo jiraisubiza zikula basi nayo kosa nengo libulunji ndi bulunji dala akali bungo sala kali kinyaka abakulanga ngirwa amanyi eh? eh. bwoba otambula mu nsi eno nokusooka neweetereza enga omuntu osooka nti ayo oyo newobanga tokyali nga eh, weddemu ah, osigala ogamba nti amunange ah, eh. nokusiga ku mutindo atisa ezakalevu zinozirekamu ngaojjekaamanya getumanyi amanya go gonna amatuufu gwani eh, amanya ganga matu alinnya simanya amanya ga saawasajakabaka nze suubi gordon scott sekasi wetiraki ombe akapiro chikere mm subi godo ni skoti seka seka sikya njikiriza bulunji eh. akadeka nabawagiza ba subi godo ni skoti ku Uganda hmm. era byandi tukuyina ti kunonya ambu subi aliwa musetta mu mutuma nyide aliwa omutwaliza wa butere ngasebo a okutwaliza wa mu a suji ah, ah, subi ya nicho chiku kubanga abantu amayi baga ah, subi subi hmm, hmm, a subi erinya mulitegede bulunji nyo atera nga wakazire mubupya nga ojandiba tekirina busisuubi gordon scott sekasi yes. director harvesters drum actors abawo bunyini bakumanyidi yes katemba yes. yes. mm. e, eh, tuzize tuzanye ebbanga tenebitubuddeko yes. atuzanye emizono gyaffe wekyompola mm. bakkiriza emirungi hmm. era nga mukatemu omu tufunyemu ebirungi bingi olwobuwagizi bw'abantu abazze bantu betuba nabo abatuwagira batutekamu hmm. amaanyi mu mbeera efaananako bwetyo hmm. so era mwabeesaza omunze ndi direkita mulamba eh, mu kibiina ekyo eh, mumbeera efaananako bwezityo tubuze ekitubuziza byebimuku nti okuva lwetwafuna endwadde yatuyingiramu covid 19 covid 19 yatuyisa bubi nnyo kubanja okutegeeza nti ah, emyaka ebiri gyetumaze ebiri kwes esatu luli ku stage hmm. era ne bannange bangi abagwa mu indasi mwendi musicals and drama oyinza obutaddamu kubalaba kubanga bakosebwa abamu bayinza oddamu kulabika kwabula fe abenyweza mm, abeyiya netuwanjaga mm, mm, tugeza okulaba nga tukomawo enseeko ebenga etulaba kubanga eh, muggalo gwali munene nnyo gwaggalira abantu bangi nye mabega nabanga tosobola kuddamu mulaba munoonya bunoonya kumuleeta olaba nga kizibu alina pato zayitamu embeera efanakobeza olwokuba nti embeera eyatuyitamu mwanja gaali manja abamu abatalinze eh, tebasobola kubanga ayatasobola okutadamu okubalaba olwensonga yamabanja eh, mabanja gaali mayitirivu ate alina okudamu okukola kati mukyaka alina okubanga abakuby abadde akola byonna ebirala epod agitegemu okukola sente asobola okusola mm. amabanja mm. naye benga mm. ffe ah, mu drama ah, naddala timutimu havestars tugamba ffe wetuli era tugenda kukomawo akadde kona mwetuli tukyali mufumbi tufumba twete ebipya twete ebirungi atanda bankona yali andabyeko abawagizi bange mwenna abawagizi baffe mwenna njagala kuba tusuubiza nti tugenda kudda n'amaanyi era mujja kutulaba mujja kukkiriza dati elhavesasupermarket ah, ngujeko byona byona byona soli obaddewa mu kiseera kino nga mubadde mukyaliko muluwumula mm, tubadde muluwumula nga ggwe nga ggwe mm. director wa vestas mm. soli golden scot of uganda obadde oli mubiki tubadde infact nze ng'omuntu mbadde naomanyi lokdownon yatuyigiriza ebintu bingi abamu twali twabisuula nga twabisuula muguluka yatuyigiriza okukola yatwongera amaanyi tutubangula tulina otandika okulima tutandika okubako nebitondawo ebitonto ebisooka bitubeezaawo mm. mbadde mu nnimiro nga ngeza kulaba nga ate ntegeka ennimiro zange okubanga ate siddamu kusumbukagana n'ebimu ku byaliwo kuba mu korona emmere yawolo yabulirawo nti abaana babanoonyanga obawa emmere ngabadairekita mwekwese ekyamazima eh. naye omukisa ekyamukisa mulungi nti munaye fe ate twasobola okufunayo netubakole betuwako ku mmere naye ate munaye ngaabalala nga tusobola bafuna mm. Mm, so netubanga katikati netugamba neŋŋamba nze ŋanze ku ttaka lira okusinga okubeerako ekibira katusaawe n'omuddo tuteeke hmm. ennimiro tulimako ebitooke hmm. tulimako omuwogo obumonde ebintu ebifaanana bwembadde mukolanga gurupu mbadde kola ŋanze nekuba gurupu saabadde mubabonaebone kubanga birimu ku bintu bitusibanga tetutambula ebola ebola yazze seyajja yazze kitegeeza mbadde muteekerateekera ebola ebolaesina singa kiba kibaddewo ekiba eh, kibaddewo tomanya kulanga ettooke terikulabanaye bwe kiba kibaddewo eh. eh, nekiddamu nga bwekyali kiyinza kuba kitya ah, tuli wagumu nyonjola akadde kano atulaba ndi ah, buli kimu kiramu sirina buzibu bwonna ebisigadde eh. ekijja kikoleki obulabi wafe obulungi era ngaekizo kye kyawuza kituufu era naye nja kukwesobeza nja kugamba hmm. abawagizi waffe n'omuwagizi wange awulira nga onjagala kugamba kimu nti suubi ndi mulamu hmm. siina wadde akamogo oba akamenyemu nti obawwali obawali nkyali mulamu sokwa tetwongera mu kitwateeka teka bikoo kubanga mu drama wano ebiseera mm. ah, eh, bisinga tekinologi akyuka tekinologi ono bannaffe abasetinga pace mm. batebaserekaki basetiza kiri waggulu nemina okumanya nga tulina okubawo ku leve ndeko waggulu ate kusepu eddako wewaawo tukyaliko wansiko mm, eh? naye twa tulina atlist okubanga tukompitingako n'ebibiina binansango ebiriwo ekyabyo eh, byabanene atlist tubako nekyetusetinga nti kitukirina luli twatwalanga bakubanga enduulu nebajja kukyalo okulanga ol emizano gyebalese mustesenakubaengoma mm. mm. nakuŋŋaana ira mm. omuzanyo wali kati ebintu byakyuka ebiri ku leve eyo ebintu bikyuka bitandika tulina okuteeka obulanga ku maradio ku matv social media obeposters banners kati ebyo byonna byona byetaaga sente kati sezi nokuba ngo zinonya ona ozinonyeza no zireta luba mm. ngo tema tema kiru kwanga bisere bisinga ba sponsor bano bami mm. no bafuna okubasanga kujizi wati abane bivulunga munana muyeze esatu yes lino bide kamu sente mm. so kada inzo gansi kasola kuyamba kati ngono kwete kamu gwenga ku mstegere bimu ko bibanga bituuza no ganga sokoma kulonya sente omule munno nyona wali so kwanga kuna sente ese so bye bimu weki ngo kubiranga musanyufu akade ko nabiche bikusanyusa yuga tichu cha singa kibawu mbakuba musanyufu nyo mumbeera zonna singa kibaawo omuntu kasoba nga oli mulamu onywakumazzi onywa ku mazzi mm, olya mm. nga nebyoli obirina teri kisinga ekyo mm. kubanga ekyokwebaka lyo teeka olina okwebaka oba oyagala oba toyagala eh? sokaebyo eh, kasoba nga mbirina lidde nywedde ku mazzi awo obulamu babutambwa ate nengenda bali musira nenda bakuba naye nga bazanya neŋamba ya ekirooto kiikyo genosuubi abakazi bameka n'abaana bameka otwaliza awamu bera ku mulukulu obolumu wejatulaba mpereza onina ah, era nga bulijjo era omuzira era nga bulijjo ah, ah, fenga abali mu buganda ate tuli baganda betugamba omusajja tabalirwa baana nawajala eh. kubanguiza no wange singate siwuwapere nawe nogamba oli wange kesiwo wamulala mm. kati abakyala tetubala bakyala nti nina banawanabatan wabula oyo aliwo mukaseera kewo mm. abawuwo wabula te bwavaawo oyinza obutagaa nti wange wakati ebintu bikyuse n'abaana bwe bato mm. onaabaala bameka nonono bange mama wabwe nga talinafanga olugero lugamba tosobola kubala abaana nonti bange kubanga ojagera obalti bali abaana bange ate ogera okwesanga nga maama walala nawatana wakufa yatawa mm. omwana akomyo nga abadde america amaze emyaka abiri omwana akati ah, omwana siwuwo munnange omwana wa mukulu oli nokkirizawo nti siwuwo siwuwo kati oli mubaladdi omuwala maama wamaze kufa mm. kasita maama afa naafa nebamuziika mm. nebamala okwabya olumbe ngeno nobwegamba bamala okwabya okulumbe ngeno nobwebagamba notabawo kawaire konatajja nti yaleka abaana webati onoono noono mm. awebazaka noga ati abanna ekituufu omukyala yafa yazaire abaana bana bamama babanabo nokyabalina <laughs> bali babeka Preda onina. Ayo kukamye. Ava chari. Kari kangamero ni java ina kuwanga. Ah, Bachari. Sima nyiti. Oizo kwezi wakono tode yewangi. Nika siwo. Obone yewangi ka siwo. Jakuwa na mkulu nga yama nyaba na wana baharina. Bawe. Bana babate nga nao uliweka. Uliweka. Ate guenda kulia. Choke zako kwa nanti. Bona balamu. Bona balamu. Bama wabana balamu. Eh, Bona balamu. Wanga atero msajia. Batumele kumo kumo. Tatasola kuga. <laughs> tasobola kugamba eh. nti ah, ah, mukyala abakyala bange bano era gamba mukyala wange ono <laughs> omugwalira era gwayogeraera muzira batumireku omukuumu bamaama abakyala mbatumidde nnyo bonna gye ate buli mukyala yena aliwo eh. awa musajjaobanga bakolaga mukyala uh-huh. oba ofuise wooyo oba tanakulaga eh. toba wooyo oba wabonna kubanga njabuka no <laughs> ebyaleeta buka jeno su ese mulamwa sana tufunye ebintu ebyosomoza bingi nnyo tufunye ebyessanyu mm. nga bisomooza mm. naye bennaku nga bisomooza ye mu mbeera emu oba endala mm. mbeera mm. ki essanyu gye wali ofunye mu mbeera yonna mu bulamu nuga ha embeera eno yali bweti ne bweti ne bweti ne bweti mm. naye yansanyusa mu bulamu nange nempulyanga kyekyo mu ngeri zonna nendeeta okuggumira we nali mm. olunaku olasooka okukola omulimu kumigroto byange hmm. bansasula omusala ogwasooka kwanasooka hmm. nengolera emyaka ebiri wadde olwata naye nga nteekamu twasitula nenyenda hmm. kumaca betonya omanyi nakolako kumpewo ku radio so kati omusala gwange ogwasooka ku radio nawulira esanyu ngaomuntu kubanga nali ntambula enkuba nga tomanye bya radio bibanga ngambe bibanga kibanga obanjala oba oba biti oba bityaenyangu okola ku radio emyaka ebiri eh, nga tebanatwampa musala yadde kikumi iya wetujja mwebale akadde kana watula kimugwa kisinga okuba ekyakabi mu mbeera zonna mubiwulira tukyagenda maaso ne misa oba mukulu suubi golden scot of uganda director avisas romactas kyatumenyeramenyeramenyera mu mbeera zonna zona zona mwadagamba nti aliwa simanyi yaddawa n'ebirala tumulesi kati atunonyola waali tujja katono nnyo